Implica una sèrie d'obres, d'arranjaments, de millores per tot el que és el front litoral, que van des de qüestions vinculades a la pavimentació, a mobiliari urbà, i que per tant això ens ajuda, diguéssim, a actualitzar l'estat de moltes d'aquesta infraestructura litoral, no? molt utilitzada també per la ciutadania, pels veïns i veïnes, que va des de, des de les platges de Sant Miquel fins a les de Llevant.